Alors bonjour, je présente. je m'appelle Émilie, je travaille à Unicité. Je suis dans la promo Vitamine et Booster. Et en ce moment, comme vous pouvez le voir, on est en plein sentier. Bonjour, et eh bien donc moi je suis euh, Gaëlle, coordinatrice d'équipe et de projet pour Unicité Marseille. Unicité, c'est une association qui propose à des jeunes de 16 à 25 ans de réaliser leur service civique, c'est-à-dire de consacrer 6 euh, à 9 mois de leur vie à la solidarité auprès des personnes euh, qui en ont besoin. Alors moi je m'occupe de la porte, de la rénovation de la porte. On a cassé les vitres, on a enlevé les copeaux de bois tout autour pour après on va mettre les portes, enfin les fenêtres pardon, qui sont en plexiglas et on va les coller avec de la colle sociale. Donc tout à l'heure, j'ai découpé les planches de plexiglas. Et voilà euh, là, on est dans l'atelier où on fabrique les étagères pour le rangement. On a commencé à faire les étagères. On va les monter sur le mur qui est là pour pouvoir faire plus de rangement. Dans l'atelier, on est en train de, faire, de découper du métal. Trop bien Tout ça dépote de tous les côtés, ça coupe, ça scie, ça frappe. Je suis sûr qu'on va arriver à un résultat positif. Bonjour, alors je suis Guillaume Rambert des Têtes de l'Art et je suis chargé d'encadrer le, chantier. On les a accueillis pour leur séminaire d'intégration pendant une semaine. Et puis en échange, euh, on leur a demandé de venir nous donner un coup de main sur euh, ce hangar qui nous sert euh, pour entreposer tout ce qui est mobilier urbain et matériel pour nos projets sur l'espace public. super équipe, euh, motivée, on les voit derrière moi, on ne peut plus les arrêter. J'avais peur des matériaux et tout, mais je m'éclate. J'adore, j'aime trop, c'est trop bien. J'ai vu beaucoup de volonté, beaucoup d'envie. En fait, j'avais jamais fait du métal et c'est une découverte pour moi. Et franchement, ça me plaît beaucoup. Oh, c'est super, euh, c'est une bonne ambiance, euh, tout le monde est volontaire, tout le monde est sympa et franchement, je suis super content. C'était très bien, j'étais très content de participer à ce chantier. Euh, je suis très agréablement surpris, euh, à vrai dire, parce que je m'y attendais au pire. <laughs> Et on est bien content qu'Unicité soit venue nous donner un coup de main, parce que sinon on n'y serait jamais arrivé sans eux.